Hii ni sehemu ya tatu ya ufafanuzi kuhusiana na swala zima la matumizi ya maziwa kama njia mbadala ya kutoa sumu mwilini pale tu mtu anapobaini amekula chakula chenye sumu ama kunywa kinywaji chenye sumu. Ni hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani, Anatoria Garden, kuna Daktari Ayubu Msalilwa, na katika sehemu hii ya tatu tunaangalia ni aina zipi za vyakula ambavyo ukivitumia kwa kuvichanganya moja kwa moja utakuwa umekula vyakula ambavyo vitaenda kutengeneza sumu mwilini. Daktari Ayubu Msalilwa, kitu cha kwanza usichanganye uchanganye vyakula ambavyo vina protini kwa wingi. Kwa mfano, ukatumia mayai pamoja na nyama, mtu akala kwa mpigo nyama na mayai. Vitu hivi vyote vitachelewa kumeng'enywa kwenye tumbo. Kwa hiyo kama vitachelewa kumeng'enywa kwenye tumbo, vinaweza vikakuletea maumivu ya tumbo yakiambatana na gesi. Pia usinywe maziwa ukiwa umechanganya na chungwa au ndimu. Tunafahamu watu wengi wanasema kwamba ndimu inakata maziwa. Sasa ukanywa juisi ya chungwa au juisi ya limao, mwisho wa siku ni kwamba yale maziwa yataganda ndani ya tumbo lako lako na mwisho wa siku yatasababisha maumivu makali ya tumbo na wengine wanaweza kapata kuharisha. Lakini pia hatushauri kuweza kuchanganya maziwa pamoja na ndizi. Ukichanganya maziwa na ndizi, hivi vitu vitachukua pia muda mrefu sana kuweza kumeng'enywa ndani ya tumbo lako, na mwisho wa siku vinaweza vikasababisha maumivu ya tumbo kwa watu ambao hawajazoea kufanya hivyo. Lakini pia una kutumia ile cheese pamoja na vyakula vya baridi, hivyo hivyo vitafanya visimeng'enywa kwa uharaka kwenye tumbo lako na kuweza kusababisha maumivu ya tumbo. Lakini dokta, mbali na hivi vyakula ambavyo umetufafanulia, kuna vyakula au matunda ambayo ukiyatumia hata bila kuyachanganya na chakula kingine, moja kwa moja yanatengeneza sumu mwilini? Nitaanza hapa na tunda epo au naita tofaa. Ili tunda la tofaa, zile mbegu zake zina sumu kwa ndani inaitwa cyanide, ambayo ni sumu mbaya sana, inaweza kuua kwa haraka sana, na kitu kizuri ambacho kipo ni kwamba zina ganda gumu sana, ambalo ikitokea bahati mbaya mtu amezimeza hizo mbegu, ile ganda panda huwa haliwezi likavunjika na mtu atakwenda kuzitoa mbegu kama zilivyo na kumfanya awe mzima, lakini kwa ufupi ni kwamba mbegu za tunda tofaa au epo zina sumu kali kama zitatafunwa. Kitu cha pili ni baadhi ya uyoga kuna uyoga ambao ukitumika vibaya unaitwa manita. Huu uyoga wenyewe ukitumika una sumu kali na unaweza ukasababisha madhara kwa mtu ambaye anaweza kuwa ameutumia. Lakini pia baadhi ya vyakula ambavyo ni mbegu mbegu ambavyo havitakiwi kutumika, of course havitumiki sana katika mazingira yetu, lakini katika mazingira ya wenzetu vimekuwa vikitumika sana. Kwa mfano almonds, zile almonds ambazo kuna nyingine zinakuaga ni chungu, hazitakiwi kutumika kwa sababu zinaweza zikamsababisha mtu kuweza kupata madhara na kumsababisha mtu akaweza kupoteza maisha, kwa sababu zina kemikali ndani ambayo inaweza kabadilika kuwa cyanide. Kingine ni matunda kama maembe. Maembe ile ganda lake la nje limeonekana kwamba likiwaletea aleji au mzio baadhi ya watu ambao wana aleji na ganda hilo. Kwa hivyo inatakiwa mtu awe makini kuangalia kwamba anakula nini kwenye embe. Kitu kingine hapa pia ni korosho ambazo ni mbichi. Korosho mbichi ni kwamba zenyewe pia zina zinaweza zikashindwa kumeng'enywa vizuri kwa haraka kwenye tumbo na kuweza kumsababishia mtu aweze kupata maumivu ya tumbo sawasawa na yaliyopo kwenye kitu kimoja tunakiita kitaalamu poison ivy. Sitaacha kutaja matunda mengine kama starfruit lakini pia kuna baadhi ya ua. Kuna ua ambalo watu wamekuwa wakilipanda chini na rangi kama nyekundu, alafu kwa juu lina majani ya kijani. Ili ua mara nyingi watu wanaweza kuitafuna, linakuwa lina ukakasi fulani hivi, kwa hivyo mtu anaweza akatafuna le shina lake, lakini ukita kutafuna majani yake yamekuwa yana sumu. Na vyakula vingine ni vipi? Vingine ni maharage mekundu. Maharage mekundu hayatakiwi kutafunwa yakiwa mabichi, kwa sababu lile ganda la nje linaweza kusababisha madhara na kuweza kuchafua tumbo, kwa sababu inaweza ikamfanya mtu akashindwa kuvumilia tumbo, kwa sababu kila mbegu tatu nne mpaka tano na kuendelea inaweza ikamsababishia dhara hayo kwa sababu ya kemikali inaitwa lectin ambayo ipo ndani yake. Asante sana kwa kufuatilia Daktari Kiganjani. Ikiwa una swali maswali, ushauri ama comments, tuandikie hapa hapa kupitia Daktari Kiganjani chaneli yetu ya YouTube, lakini pia kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Tunafahamika kwa jina moja la Daktari underscore Kiganjani.